Тархусовская версия эпоса «Джангр» была записана в 1939-1940 годах в колхозе «Путь коммунизма» Долбанского района от Джангарчи Басангова Мукубина. Шесть глав Хархусовской версии, общий объем 5803 стихотворных строки. На бумагу записал Хаючи Семенов. Сам э, Джангарчи Басанга Мукуин был родом из Хархусовского луса – Поэтому эта версия называется хардхаусовской версией. Э, Басанга Мукавин, Масангов э, э, Мукавин, у него была в детстве травма горла, поэтому он джангар не пел, а сказывал, сказывал эпос, то есть выступал как рассказчик. Например, «Арзин сүйрі бердік, бумбин саған өргейден, эзин богдай жаңгы рахлычта шалды кыргын хоюр бадангут шахцулага арзин сүйреге тәбін дөрін доңгыра кыцет балы намтар бал болдык балта намтар тамшалдық, балын олан арзин сүйреге бәресі бұнал. то есть он был он э, мүкөйін не пел жаңғыр, он его сейчас хотел бы представить одну главу из хархусовской версии эпоса джангар э, арык зоогин баатыр базакулан шары күрмін гедикана сәйхін күрін катугы көп атырсын бүлк legitimate said. そらちべてくぼうなシャラ ¡Gracias! Since it Te Bottle. 在后面。 Год благодарности его святейшеству Далай-Лама XIV, приуроченный к 85-летию его рождения в рамках реализации проекта Центрального Хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакемуни», сокровищница духовного наследия калмыцкого народа, издан альбом «Далай-Лама в Калмыкии» от трех его визитов в нашу республику. Продажа данного издания производится в Калмыкии в Центральном Хуруле. Средства от реализации альбома будут направлены на издание сутры «Алтын калмыцкий и русский переводы.